Ahadi ya Rais Samia ya shilingi milioni tano kila goli watakalofunga klabu za Simba na Yanga wanaoshiriki michuano ya kafu inakuja wakati klabu hizo zikiwa zinajiandaa na michezo yao ya pili ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho barani Afrika. Meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ally amesema ahadi hiyo imewajengea morali kuelekea katika mchezo huo. Na sisi kama Simba tunasema ya kwamba tumepokea hiyo oda na Jumamosi insha Allah tunamwahidi kufunga mabao mengi kadri iwezekanavyo, kama ambavyo mnafahamu namna ambavyo Simba inakuwa ya moto inapokuwa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo tunamwahidi mama ya kwamba eh, kauli yake tumeisikia tumepokea kwa furaha, na wachezaji wa Simba wamefurahia, sio kwa sababu wanakwenda kupata fedha, ni kwa sababu anaona ya kwamba rais wa nchi anafuatilia na anafahamu nini kinaendelea kwenye ukanda wa michezo. Ahmed amesema wanatarajiwa kuwatumia wachezaji wao Saidi Ntebazonkiza pamoja na Peter Banda baada ya kupona majeraha yao. Ah, alipewa muda wa kujitibu na kupumzika, tayari muda huo umeshakwisha na alipewa break ya kukosa mechi moja, tayari mechi hiyo ameshaikosa, ni dhidi ya Horoya. Sasa ameshatengemaa na timu itakaporejea kambini na yeye vile vile atarejea kambini. Hii ni kusema kwamba atakuwa sehemu ya mchezo insha Allah siku ya Jumamosi. Wengine e, kama Peter Banda naye atajiunga na kambi kisha atafanyia vipimo ili madaktari wajiridhishe kwamba atakuwa sehemu ya mchezo ama la. Lakini Sadio, uh, Saido Kanuti yeye pasina shaka atakuwa sehemu ya mchezo. Baadhi ya waandishi wa habari za michezo jijini Dar es Salaam wamekuwa na maoni tofauti. Na inaenda kuhamasisha sana klabu pamoja na wachezaji pia. Benchi la ufundi bila shaka litaangalia kwamba kama rais ameona na amethamini hichi ambacho uh, timu inafanya, ni lazima tu kutakuwa na chochote kitu cha kuzungumza na wachezaji kuhakikisha kwamba wachezaji wanapambana ndani ya uwanja. Sasa hivi mpira ndo kitu ambacho kinafuatiliwa zaidi Kwao wadau wa michezo, mashabiki wa mpira nchini wataona okay, kumbe hili jambo nalofanya pia hata serikali inasapoti kiasi hichi. Lakini kile ambacho Mheshimiwa Rais aliwaahidi kitaendelea kubaki kwenye kumbukumbu na historia ya timu hizi kwa siku nyingi nyingi za kudumu. Kikosi cha klabu ya Simba mara baada ya kuwasili nchini Jumanne hii kimeingia kambini na kujiandaa na mchezo wao wa pili wa ligi ya mabingwa dhidi ya Raja Casablanca. Bwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam.